ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁଠାରେ ପୂର୍ବପରି ଭୋଗ ଲାଗିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷାତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କେବଳ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଗ ଦୀପ ଧୂପ ଏମିତିକି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଭୋଗ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲ ଦୀପ ବିକାଳି ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଯାଇଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର